facciamo il primo esercizio, dai. Allora, prima fa papà, poi fai tu, eh. Vediamo. Allora, ci mettiamo sdraiati. Così. Ok. Guarda, la testa in alto e guardi il mobile. Primo giro, un giro. Ah, ah, ah, ah, e torni. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah e lo fai. Uno. Ok. Due. Questo è due ok di qua e due di qua ok poi tre di qua oddio gira la testa tre e tre e questo è un facile riscaldamento ah. ora tocca a te vai ok allora un po' aiuto ah. ferma un, due, un, due. due e di qua un, due, un, due due e eh no, ferma coi piedi. Devi stare ferma coi piedi. Ferma con le gambe. Ok, dai, ancora l'ultimo. Ferma con le gambe, l'ultimo. E qua. Dai, eh, torna così. Ferma con le gambe. Torna indietro. E qua. Sì. E eh, tre, ok. L'altro esercizio è al contrario. Allora, è così. E le gambe ferme così. Ginocchia unite, è difficilissimo. Ok? Così, guardi, il mobile va giro. uno e dall'altra parte. Due. Tre. Ho fatti tre. No. Eh, provate. in effetti. No, ne hai fatti due. Boh, non lo so, provate. Ok, vai, con le mani così? No? Eh. Vai, gira, è difficile questa. Mm, più avvicino le mani. Mm, brava, no, gira, vedi, non è facile, hai visto? Eh no, devi tenere le gambe ferme, ginocchia unite. Così. Ok, e ora con le mani. Così. Devi tirare questo. Mm. Vai, ancora, ancora. No, una sola, così, da una parte sola. Ah, ah. Dai, dai, dai, gira, gira. <laughs> ok, stai a uno, dall'altra parte con le braccia così. Okay. Con le braccia così. Braccia così. Così. Brava, e gira così. Così. Ah, così, dai, prova così. Così, brava, e gira. Vai, ecco. Così. No, no insieme, da, una, da tutte e due le parti allora. Scusa amore, così e ti incidi, vai. Ecco. Oh, vai, vai. Devi spingere le braccio. Ah, brava, ancora. ok. Ok. Ora l'altro. torna indietro ora gambe tese ah. <laughs> eh, ecco i tre esercizi del giorno volendo questi si possono sommare a quelli che ho, che ho detto ieri mm, l'altra volta